қазақстанцы қазақстандықтар назарбаев біздің талабымызды орындаған жоқ біз 2010 жылғы қыркүйектің 11-іне дейін барлық саяси тұтқындарды босатуды және 93 жылдардағы конституцияны қайтаруды талап еткенбіз егер біздің талаптар белгіленген мерзімде орындалмаса біз назарбаевтың әрекетін халыққа қарсы деп сұраймыз оның және оның адамдарының барлық халыққа көрсеткен зардаптарын ескере отырып тез арада кетуін талап етеміз. сондықтан біз оның барлық іс әрекеттерін халыққа қарсы деп санаймыз өз еркімен кетуін талап етеміз елімізде үлкен қиын мәселелер туындап тұр өмірдің барлық салаларында білім беру денсаулық сақтау құқық тәртібі қытай экспансиясы экономика сыбайлас жемқорлық үкіметтің барлық деңгейлерінде көп миллиардтық бюджеттік ұрлықтар еліміздің дамуына кедергі келтіріп отыр арест активистов заключение в тюрьмы белсенділерді тұтқындау көп балалы аналарды қамауға алу біздің барлық қиыншылықтарымыздың себебі назарбаевтың қазіргі саяси режимі еліміздің дамуы үшін саяси реформалар жүргізу қажет ол үшін назарбаев басқарған барлық билікті толығымен өзгерту керек во главе біріншіден біз барлық белсенді азаматтарды назарбаевтың отставкасын талап етуге шақырамыз барлық белсенді азаматтарды назарбаевтың саяси режиміне азаматтық қарсылық көрсетуге шақырамыз белсенді болуға бірігуге шақырамыз назарбаевтың отставкаға кетуін талап ету бейбітшілік шеруіне қосылыңыздар бойкотируйте банки магазин назарбаевқа тиесілі барлық банктерге дүкендер базарлар компанияларға байкот жариялаңыздар біз қарулы күштердің құқық қорғау органдарының және ұлттық қауіпсіздік комитеттеріне айтарымыз естеріңізде болсын халық биліктің жалғыз ғана қуат көзі сендер халыққа қызмет етіп халықты қорғауға ант бердіңдер бейбіт шерулеріне тыйым салу бұйрықтарын орындамаңдар өз халқыңа қарсы қару қолданбаңдар помните в мир естеріңде болсын ғаламтор ақпараттық технологиялары арқылы біз қылмыстық бұйрықты орындаған адамдарды тез тауып аламыз біз мықтымыз халық күші бірлікте ұйықтаған халық не өледі не құл болып оянады деп мұстафа ататүрік айтқан алға қазақстан Thank you.